Thank you. откровенно сказать, Это, это просто истерия какая-то. И никак не можете прекратить. Ну, таблетку, что ли, надо дать вам какую Есть таблетка Дайте таблетку туда. ну, правда, честное слово, судите. вакцинация имеет смысл. А прививка не опасна. Прививка не опасна. Ну, температура поднялась. Среди тем этого, ну и что? ну и что? люди, которые вообще считают, что нужно вообще считать. Вот такие, вот таких людей много. И не только, да, диссиденты. диссиденты. Диссиденты. Диссиденты. Диссиденты. Диссиденты. Диссиденты. Диссиденты. Да ну что плеваться, никто и так не болеет. там, и откуда ни возьми, появляются вспышки. вспышки. А, ничего нет. На самом деле никакой эпидемии не существует. горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Тем не менее, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в э, мировом развитии и чреватым борьбой всех против всех, всех борьбой всех против всех борьбой Всем против всех. всем против всех. всем против всех. всем против всех. всем против всех. Э, нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. Нужно подходить э, к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобии прошлого. Избавиться от фобии Тем не менее, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в э, мировом развитии и чреватым борьбой всех против чреватым борьбой всех против чреватым. И у нас вот, это, вот этот слой, слой, не а именно слой, он колоссальной глубины. И это все молодежь, это опора. Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. но белые и пушистые. Мы белые и пушистые. Белые и пушистые. там такая компиляция, все навалено в одну кучу. словами кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно.